Y ya la última presentación. a ver, Juan Linares va a presentar Decidim Narrativas Transmedia. Juan es de Interest Walk, Sí, perfecto. Aplaudilo. Gracias. Bueno, ahora vendría una pregunta de los payasos de la tele, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Vale, vale. Son es tarde, seré breve y no, intentaré no ser descriptivo y la presentación será un poco disruptiva, aviso. Hablaremos de expansiones narrativas, el decidim, para contar historias para que cuenten, ¿vale? Aquí tenemos dos, dos seres humanos, ¿sí? Los humanos somos una familia de los homínidos y así nos presentamos en el universo en la sonda espacial Voyager 1, lanzada en 1973, así nos presentamos. Pero ¿qué nos hace especiales como, como especie? ¿Qué nos hace únicos? Aparte de hacer selfies, que es algo que hacemos hace más de 100 años, somos capaces de contar historias. El famoso hola que hace. Y lo hemos hecho desde que, somos, desde que vivimos en sociedad y eso nos ha permitido sobrevivir como especie. Por ahora. Esto es, una foto, no sé si lo habéis pillado. Vale. O sea, este que está aquí, bueno, es igual. Contar historias nos permite imaginar el futuro. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Pues sí, hemos llegado a la luna. O bueno, eso dicen. Lo hemos hecho de forma oral y lo seguimos haciendo. Lo hemos hecho pintando en esas paredes de roca, como podíamos. Lo hemos hecho con la escritura y con la imprenta. ¿Y hoy cómo lo hacemos? Con Internet. Internet y las redes sociales. Y lo hacemos sobre todo a, través de múltiples pantallas. Vale, ¿hasta aquí bien? ¿Sí? Vale. En este, en este contexto de múltiples pantallas tiene sentido hablar de narrativas transmedia. Seguramente habéis escuchado hablar de este término, pero para resumir, una narrativa es transmedia cuando hay diversidad de medios y plataformas. Por ejemplo, Superman, que no tengo nada a favor de él, ni nada en contra, me he divertido viéndolo, nació como un cómic. Se expandió como una serie de dibujos animados en la televisión, voló por la gran pantalla en forma de película, incluso se convirtió en un videojuego de la consola Atari. Aquí lo tenemos, salvando al mundo. En las narrativas transmedia, los usuarios consumen el producto informativo o el producto cultural, pero además generan nuevas piezas narrativas. Por poner un ejemplo entre miles, esta es la wiki de los fans, o una de las wikis de los fans de Star Wars, que tiene más de 140.000 entradas. Imaginaos la cantidad de historias que hay ahí. Pero lo más interesante de las narrativas transmedia es que hay diversidad de entradas al relato al universo narrativo, que pueden ser generadas por, el fandom, que es la comunidad de fans, o por el canon, que es el relato más oficial. Vale. ¿Qué tiene que ver esto con el Decidim? Son ideas que nos pueden inspirar. Los que saben de cine, yo no, no soy uno de ellos, aviso, dicen que las historias buenas hacen, que nos las creamos, por tanto, hacen que sintamos, nos sintamos cercanos al protagonista, porque el protagonista sufre un arco evolutivo. En Breaking Bad, no quiero ser spoilers si alguien no lo ha visto, pero está más claro que el agua. Y en Taxi Driver también, mirar cómo acabó. Lo mismo ocurre en Internet, o ha ocurrido de alguna manera. Todo sufre una transformación. Twitter ha pasado de ser una red de usuarios, en algunos casos históricos, a ser un auténtico altavoz de los movimientos sociales. Y en el Decidim Barcelona también ocurre la transformación. Hoy Decidim, como ya se ha visto y se ha comentado anteriormente, cuenta con varias instancias, que son puertas de entrada a la experiencia participativa y narrativa del relato de la democracia participativa. Decidim además cuenta con el sustento no solo del Ayuntamiento de Barcelona, que es donde empezó toda la historia, sino de infinidad, de momento estas, de organizaciones, cooperativas, academia, empresas, desarrolladores. Este es el total más o menos de los participantes de todas las eh, instalaciones del DECIDIM. Más o menos es como los habitantes de la ciudad de Vic. Cuando hablamos de DECIDIM y narrativas transmedia, podríamos señalar algunas características. En primer lugar, los que están registrados dentro de la plataforma, más que usuarios, son participantes de la red, porque aportan valor y porque no solo producen o consumen información, sino que también se organizan en forma de comunidad. Esta foto la, la hemos visto mucho porque es una de las reuniones de la sesión operativa MetaDecidim, con técnicos municipales, el equipo de Decidim y ciudadanía en general. Gracias a la SOM, hoy estamos aquí. Las jornadas JAM eh, eh, se han organizado en gran parte por la SOM. <clears throat> Y eh, la SOM, como sabéis, se dividen en diversos ejes de trabajo, ¿no? que son diferentes facetas o dimensiones del DECIDIM. Otra gran comunidad del DECIDIM son los LAB, ¿no? que se han consolidado como un ecosistema de pensamiento productivo pero también está la comunidad del código. Y a su vez, tenemos un contrato social, ¿no? que permite asegurar que todo el mundo que use el Decidimo, que se lo instale, lo haga con unas garantías democráticas. Segundo asunto a señalar, Decidim pone el acento en la construcción de lo colectivo. Aquí tenemos uno de los resultados del DECIDIM en la aplicación de Barcelona, como se ha comentado durante esta tarde. ¿no? La ciudadanía ha sido capaz de generar, a través de un reglamento participativo, lo que es actualmente el Reglamento de Participación Ciudadana. Y finalmente, DECIDIM va más allá de la expresión o agregación de gustos y me gustismos de la, red. ¿No? Los, participantes articulan, se articulan en una red política para impactar con lo que hacen ahí en el plano colectivo. Lo hemos visto y lo volvemos a repetir. El 75% de las propuestas que se hicieron en el plan de actuación municipal del Ayuntamiento de Barcelona fueron aceptadas y la mayoría de la ciudadanía. Contamos historias para imaginar el futuro, construir hipótesis y prepararnos. Pero ya no se, trata solo de sobrevivir o de competir como especie. Se trata también de participar activamente, Bienvenidos a la democracia participativa. Usamos Decidim para que nuestras historias cuenten. Gracias.